Ci sono cose che non si possono raccontare, si, possono solo provare. Sentire in silenzio. Battono, e battono dentro, dentro di te. allo stesso ritmo. Il tempo si dilata. La natura ritrova il suo spazio in te. E lo spazio si dà spazio per essere libero.